はい皆さんこんにちはこのビデオは全部日本語ですだからあの英語だけ話せる <laughs> 人はあの CC のバトンを押してくださいはい、えっと、このビデオは私の自己紹介です。えっと クラスの宿題です <laughs> はじめましてデビッド・ハニカットですアメリカのフロリダから来ました私の名前のハニカットを日本語で言えば漢字はハニーが蜂蜜の蜜でカットが切るの木になりますフロリダ州の有名なところはディズニーワールドとマイアミという町です 私の来日の目的は日本語がペラペラになることです日本人のように日本語を話したいです趣味はアニメや漫画やピアノやビデオゲームですまた YouTube の動画を作ることに興味があります日本のことについてのビデオは JVlog と言われています今も作ってます まあ、この動画は得意なことはあのビデオを作ることと Adobe とあのアプリの Apple のアプリを使うことですそのアプリが大好きですあの自分の性格はあの楽天的とあの気さくだと思います人からよく言われていますはい以上ですよろしくお願いします